2, 6, 8, 8, 9, 4, 5, 3, 1, 2, 2. Prac, tum, pacitum, prac, prac, pracitum, pacitum, tum, tum, prac, prac, pracitum, pacitum, prum, tum, pac, pac, pum, tum, prac, prac, pacitum, prac, prac, pracitum, prac, tum, tum, prac, prac, pracitum, pacitum, tum, tum, prum, prum, pacitum, pracitum, pracitum, pracitum, pracitum, tum, prac, prac, Prac, prac, pracitum. néixer o no? No De quin mal vull morir jo? Traguentana, fora Quan jo era petitó La paraula soroll am Jo no entenc aquest llenguatge que no intento desxifrar. No sé si a vosaltres us passa una mica el mateix amb la vida en general.